Allô papa Ça va Oui Je fais des dessins, je fais plein de poèmes pour toi. Ça va j'ai demandé à maman pour te téléphoner. Parce que, euh, en fait, parce que hier, c'est euh, s'est passé un, truc, parce que je pleurais parce que je voulais venir et comme je euh, je pouvais pas venir, ah ben, je voulais te téléphoner. Ben, j'ai pleuré parce que comme quand t'es pas près de moi, ben, ben moi euh, j'ai des trucs qui tapent dans le cœur et qui fait mal. Je peux te lire un poème Attends, est-ce que j'en ai beaucoup. Attends. Bon. Papa, tes yeux sont beaux euh, comme une étoile qui est brillante comme le ciel et comme une étoile. Je t'aime toujours, on, on te téléphonera beaucoup, je t'aime, t'es ma fleur à moi. Tu sais, je regrette tout le mal que je t'ai fait.